Ni publikokoa naiz, sortu nahi duzun eskola. Urbila. Teknologikoa eta ikertzailea. Bikaina eta erabatekoa. Eleanitza. itza. Inklusiboa eta anitza. Eraldatzailea. Ni publikokoa naiz, aurre eta lehen ezkuntzan ikasturterako aurre inskripzioa martxoaren zazpitik amaikara. Informa zaitez hemen, aurreinskripzioa.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.